Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini lor mau kembang api lor pesta kembang api untuk nanti malam nah, kembang api ini neng kono kayak endur kayak kita kan. ayo muka lor bentrol lor kita naik ke atas Pinelo. Ini sih kotak barang loh Kotak loro. ini bame ini bame si piro iki? Isi walu saya sekarang berada di atas lantai lantai masjid. Nah, kita kereta ini terus kembang api ini itu. Nah, kembang api ini untuk uh, nyumetin kau bengi, jangan lupa ikuti terus video saya sampai nyumat ke hidup oke lor. Claudio Eu vou Promoveram. pô, Pô, nesse que ó. selama ini ada kekurangan ataupun kesalahan bisa mohon maaf semoga tidak lupa mohon doa dan doanya agar channel YouTube Tembak bisa berkembang bisa sukses amin This is Claudio Giver, Fit to Nuevo Evolution. Oke Lord, terima kasih.